နိုင်မဲ့ဒီလိုချိန်တွေဘယ်လိုကြော်ဖြတ်ရပါမလဲမမေတို့အမျိုးသမီးတွေလက်ဆင်ကြုံတွေ့ရတတ်တဲ့ဝေဒနာတွေအတွက်မမေပြိုဝတဲ့အမြဲတောက်တဲ့ Eposoft ရှိတယ်။ Eposoft ကိုတစ်နေ့တစ်လုံးမမှန်တောက်ရင်အမျိုးသမီးတွေလဆင်ခံစားနေရတဲ့ဝေဒနာတွေကိုကြောက်စရာမလိုတော့ပဲတင်းရဲ့တလတာကိုပေါ်ပါလန်းဆန်းစွာဖြတ်ကျော်နိုင်ပါပါ။အမျိုးသမီးတိုင်းအတွက် Eposoft